Plutó, Makemake, Aomea i Eris són planetes nans. What are the colors of the French flag? The three colors. Blue, white and red. Blue, white and red. Quin és el nen entremaliat que ensenya el culet-culet? En Xinxan. Quin és el gat còsmic més famós del món mundial? En Doraemon. Com es diuen els dos protagonistes de Toy Story? Woody i Buzz Lightyear. Com es diu l'escola on va en Harry Potter? Howard. Minecraft és un joc en el que hi ha una figura geomètrica que és protagonista. Sabeu quina és? el cub. Com es diu el darrer joc de la companyia de videojoc Supercell? Brawl Stars. Ei, aquesta setmana serà una miqueta diferent. Mireu, um, hem fet, hem fet um, uh, Battle Spaceship, aquell joc amb paper i llapis, hem fet um, a long distance paper aeroplane, un avió que volava. Uf, hem fet també a jumping frogs, granotes que saltaven. Eh, també vam fer uh, la setmana passada the surprise Pokémon. There was like this uh, a Pokéball and you opened the Pokéball and there was a Pokémon coming out of it. Doncs uh, aquesta setmana farem una cosa una miqueta diferent. Mireu, Just aquí sota d'aquest vídeo que veieu, a la descripció, trobareu un enllaç, un link per fer clic i anireu a un formulari. Us cal estar amb el correu de l'escola per poder entrar, si no, no podreu entrar. I quan hi entreu, trobareu un formulari per omplir informació. Què haureu de posar? Doncs el vostre nom, el vostre cognom, i el correu de l'escola una altra vegada per comprovar que sou vosaltres i que no és algú altre diferent i us demano que poseu three questions, tres preguntes. They can be in English or if not, if it's difficult, you can do them in Catalan, no problem. En català o en English, no passa res. Vull que penseu en tres preguntes. Una de fàcil, per exemple, podria ser... Mm, Quina és la capital de uh, Catalunya? I la resposta seria, doncs, Barcelona, no? What is the capital of Catalunya? Barcelona seria la resposta. Molt bé, aquesta podria ser la fàcil. Ara anem a pensar en una de difficult, a difficult question. Una de difícil podria ser, per exemple, mm, quina és la muntanya més alta d'Àfrica? What is the highest mountain in Africa? I la resposta seria Kilimanjaro. I la tercera seria una pregunta medium question, mig-mig. Ni molt fàcil ni molt difícil. Per exemple, què pesa més? Un quilo de ferro? De ferro? O un quilo de paper? Quina pregunta, eh? Doncs això és el que heu d'intentar fer. Three questions. Tres preguntes. Una que creieu que és fàcil, una que creieu que és mig-mig i una que creieu que és difícil. I les respostes. I les poseu en el formulari que trobareu just aquí sota. In English, good. Not in English, good too. Jo us ajudaré a traduir-les més endavant. I què farem amb totes aquestes preguntes? Farem un mega quiz. A quiz is a question and answer game, un joc de preguntes i de respostes, que farem tots junts, poder, la setmana que ve. Però primer, cal que tenim les preguntes. Cal tenir les preguntes fetes. Vinga, va, fins aviat. Qualsevol cosa ja sabeu. Cristian, correu electrònic. Marchando.